好，抗击打怎么练啊？呃，抗击打下巴或身体啊，就是没有说那种就是绝对的用什么一个方法就搞定了比如说打下巴，然后，然后呢反复打就好了。是这样，我们正常训练从一个新手到老手的过程中，你就是身体从不耐打到耐打的过程。这个过程中你要遇到几步，第一步是你要学习怎么打别人。 过程中你会学习怎么防守，在学习怎么防守的时候，你会选择实操，跟人家有轻接触的实战，也许会慢慢的力量增大。这个过程中你一定会产生失误，就是你一定会不小心的被人打中。当你被人打中这个过程中，你就练习了抗击打，它是客观的，但是它练习了抗击打，明白吧？我们不要做的方式就是，OK，刻意的要求别人你要打我，怎么样发力，怎么样发力。尽管你在我们有的人上课。 呃，上课的过程中会出现一些，比如说我手举高，你打我肚子，或拿脚板拍肚子。其实更多来讲，这种训练是一种仪式感，能理解吗？说白了，你他妈在那儿做仰卧起坐，我拿把砸你，是不是更有代入感啊？我天天让你做仰卧起坐，我天天让你吃肯德基，偶尔让你吃点他妈，天天让你吃健康的餐，偶尔让你吃个肯德基也没问题，对吗？我拿那个腰板砸你一下，砸你小腹，其实你感觉到哦，皮肉皮肉的地方有一点点的帮助，但是这种训练绝对不是。 帮助你抗击打的最重要的方式，明白吗？这种方式只是一个相对的，让你适应一下啊，我皮有点疼。但是你也知道，您真正挨打挨打腹部的时候，那种疼痛不是拿脚把砸你皮产生的那种被扇的那种疼痛，明白吗？它是被捅一下，轻轻的让你爆肝的那种感觉，理解吗？所以这个过程就我刚才说的，在训练的过程中，你不小心。 有失误，他你岔气了，OK，你体验到这个岔气的实际是什么时候？OK，这个时候你知道哦，我下次看他做这种假动作的时候，我知道他打我身体，他打我肝脏，他打我心窝的位置。好，我知道了，我知道预判了。所以其实很多啊时候，我们被人家打岔气，抗击打不好，看起来是抗击打不好，实际是你没有预判到他要打你的腹部。那怎么预判到？就是不断的练习正确的防守技术过程中，客观上不小心的产生了失误。 这个时候不小心上气了，他就在练习抗力的，感受这个疼痛，同时也知道什么时候要防守，明白吗？所以说，所以随着你，所以一定是随着你技术打击技术的增长，你的防守技术再增长，你不断的失误也出现的会慢慢越来越多，到后面会越来越少，因为你的防守技术会越来越好，对吧？所以这个时候，然后再加上我们一系列的缓和运动，我给你们的那个预习资料里的缓和运动一和二。 它都在极限的程度上，它是在训练之后练的，在极限的程度上去练你的身体的耐力的，明白吗？那个就是抗击打的一部分，非常重要的一部分。缓和运动一和二，是吧？OK，抗击打结束，就就。好，具体下面的抗击打，啊，一样的答案，不要被打中就好